Hello my lovely friends on the internet. Mana bugun Maisie and the Dolphin nomli hikoyamizni oxiriga yetib keldik va bugun 3 ta page bilan bu hikoyani nihoyasiga yetkazamiz. Xo'p, hikoyani boshlashdan oldin bitta yangilik. Mm, ertaga ham video chiqaraman, lekin ertaga hikoya tarjima qilmaymiz. Ertaga mm, har doimgidan boshqacha video bo'ladi. Mm, ya'ni surpriz bo'ladi. Ertaga taxminan O'zbekiston vaqti bilan 12 soat 12larda hmm, videoni yuklayman YouTubega. Hmm, umid qilaman bu u video sizlarga yoqadi. Xo'p, hali ishlamadim u videoni, lekin materialni tayyorlab qo'yganman. Ertaga o'zingiz ko'rib baho berasiz. Xo'p, qani bo'lmasam bu hikoyani boshladik. Xo'p, yana o'qib chiqaman hikoyani men. Diqqat bilan tinglang va hikoyada sizlarga bitta vazifa beraman, ya'ni komment yozib qoldirishga. Xo'p, <clears throat> o'tgan safar to'xtagan joyimiz five minutes later she jumps over the side of the warm wind demak u e, meyzi suvga sakrab tushib ketgan edi mana shu joyda to'xtagan edik endi davom etamiz Under the water, Maisie sees a piece of wood with the letters M and A on it. I remember this, she thinks. But Ben does not stop there. He swims between two big stones. Then they come to a box. It has the word Montoya on, on the top. Maisie takes the key from Ben's mouth and opens the box. There are lots of gold coins in it, thousands of them. The next morning, Maisie's name is in the newspaper. The story says, Freeport girl finds Spanish gold. Mr. King telephones Carl Flint in New York. In New York. Ah, hello, says Carl Flint. Do you have an answer for me? Yes, I do, says Maisie's father. And it's no. We don't want to sell the house or the hospital. Goodbye, Mr. Flint. With the money from the Montoya coins, Maisie's mother and father built a new hospital. They are very happy. Maisie is happy too. Oh, Granddad, she says, one evening in the garden. Now we can always live here because of... At that moment, Ben jumps out of the sea. Ben! The old man and the girl laughs, laugh. Then the sun goes down and they walk back to the house. Mana dostlar, hop. hikoyani oxiri edi shu qani bo'lmasam tarjima qilamiz endi <clears throat> under the water Maisie sees a piece of wood with the letters M N A on it hop under the water under degani under yoki under uh, suv ostida uh, under biror nimani ostida degani under the water suv ostida suv tagida yoki suv tagida suv ostida Maisie sees a piece of wood Maisie see ko'rmoq ko'rdi a piece of wood yog'och bo'lagi with the letters with the letters uh, with bilan degani the le, uh, lettuce lettuce hop letter o'zi m uh, letter degani harf degani letters ko'plik qo'shilib letters uh, harflar with the letters uh, yoki uh, with the letters amerikanchada harflar bilan with the letters degani harflar bilan demak suv ostida under the water Maisie sees uh, Maisie ko'ryapti a piece of wood with the letters hmm. yog'och bo'lagi yog'och bo'lagi harflar bilan harflar bilan yog'och bo'lagi mm, m n a ya'ni m n a hikoyani boshida ko'rgan e, yog'och bo'lagi xuddi o'shanda ham mana shu m n a harflari bor edi on it on it on ustida degani hop it deganda mana bu wood nazarda tutyapti on it uning ustida demak e, suv ostida mezi e, ustida mna harflari bilan yog'och bo'lagi ko'rdi i remember this i remember this remember degani eslamoq degani i remember this men buni eslayman esladim deyapti she thinks she thinks u o'yladi but <clears throat> but ben does not stop there but ben does not stop there. But lekin ban does not stop. Stop to'xtamoq the u yerda. Demak, ban ammo ban u yerda to'xtamadi. Ban u yerda to'xtamadi. Does not stop there. U yerda to'xtamadi. He swims between two big stones. He swims between two big stones. U he swims u uh, u suzyapti, suzdi. swim suzmoq hop between between degani o'rtasida degani between o'rtasida two big stones two big stones ikkita katta toshlar stone degani tosh degani demak u suzdi o'rtasida ikkita katta toshlar u ikkita katta toshlar o'rtasida suzdi suzib borardi ya'ni ban Then they come to a box. Then they come to a box. So'ngra keyin then they come ular kelishdi to a box, to a box. To ga degani box degani hmm, quti yoki korobka bo'lishi mumkin. Korobka yoki qutini box deydi. To a box. Demak, o'sha bitta quti oldiga kelishdi. It has the word it has the word Montoya on the top. It has u bor uh, the word so'z uh, word degani word uh, word so'z degani yoki word word amerikanchada so'z degani so Montoya demak u so'z bor edi unda so'z bor edi montoya unda montoya so'zi bor edi on the top on the top degani ustida degani on the top ustida top e, biror nimani eng yuqorisini top deydi misol uchun mm, top ten e, aytaylik famous people top ten famous famous people e, o'sha eng yuqoridagi o'nta mashhur odamlar top on the top degani yuqorisida eng yuqorisida degani on the top demak e, ustida ustida montoya so'zi bor edi uni ustida montoya so'zi bor edi Maisie takes the key Maisie takes the key from Ben's mouth Maisie oldi Maisie oldi take olmoq oldi the key kalitni kalitni key degani kalit Maisie kalitni oldi. From dan. From degani dan degani from Ben's mouth. Mouth og'iz. Demak, Benni og'zidan kalitni oldi Maisie. Maisie ben, Benni og'zidan kalitni oldi. And va opens the box. Opens the box. Uh, open ochmoq, the bo box quti, demak qutini ochdi. Open opens the box, qutini ochdi. There are lots of gold. There are lots of gold. There are bor uh, lots of gold. Mana bu uh, lots of degani mm, a lot of bilan bir xil ma'nosi. A lot of ga o'xshagan ma'nosi. Lots of, a lot of mm, or a lot of gold desa ham bo'ladi. Lots of gold ikkitasi ham ma'nosi bir xil. Lots of gold, gold degani, xo'p, tilla degani oltin, oltin tilla uh, gold coins in it gold coins in it gold coin demak tilla tangalar in it in degani ichida degani in ichida in it uni ichida demak uni ichida ko'pgina tilla tangalar bor edi lots of gold coins thousands of them thousands of them ho'p thousands of them buni so'zma so'z tarjima qilsa ularning mingtasi ularning mingtasi bo'ladi demak endi buni chiroyli qilib tarjima qiladigan bo'lsak demak minglab desak bo'ladi minglab ya'ni minglab hmm, tilla tangalar bor edi <clears throat> the next morning uh, keyingi uh, tongda keyingi tongda next keyingi morning tong degani Maisie's name Maisie's name Maisie'ning ismi is in the newspaper is in the newspaper yoki in the newspaper amerikanchada demak Maisie'ning ismi in ichida the newspaper newspaper degani newspaper uh, bu gazeta degani newspaper gazeta demak keyingi tong keyingi keyingi kuni ertalab me, uh, ismi gazetada hmm. demak u mezini ismi gazetaga chiqib ketdi the story says the story says story hmm, hikoya degani demak hikoya aytyapti the story says freeport girl finds spanish gold freeport girl finds spanish gold uh, freeport qizi freeport freeport ular uh, äh, yashab yashab ishlaydigan joy edi bo'lsa freeport ularni больницasi uyi Э, o'sha freeportda joylashgan edi demak freeport girl э, freeport freeport qizi finds mm, topdi find degani topmoq spanish gold spanish degani ispancha yoki ispanlarga oid degani spanish gold mm, ispan oltinlari ispan oltinlari demak freeport qizi ispan oltinlarini topdi gazetada hikoya shunaqa deb yozyapti mr king telephones carl flint in new york mr king janob king ya'ni mezin otasi king mezin otasi edi uh, telephones telefon degani uh, telefon fe'l ya'ni verb bo'lib kelganda telefon telefon qilmoq bo'ladi telefon qilmoq telefon xuddi call so'ziga o'xshagan telefon hop janob king qo'ng'iroq qildi karl flintga karl flintga qo'ng'iroq qildi in new york new yorkdagi karl, karl flint in new york uh, yorkdagi karl flintga demak janob king telefon qildi ah hello oh salom says karl flint karl hmm, flint dedi do you have an answer for me? Do you have an answer for me? Demak, do you have sizda bormi? Do you have sizda bormi? An answer javob. Answer javob degani for uchun degani for uchun for me. For me men uchun. Demak, hop endi bu yerda men uchun menga deb tarjima qilsangiz o'zbek tilida chiroyli bo'ladi. Ya'ni menga e, javobingiz bormi deyapti do you have an answer for me menga javobingiz bormi yes i do ha bor yes i do yes i do have an answer demayapti gapni uzun qilib qisqa qilib yes i do siz shunaqa javob bersangiz bo'ladi misol uchun e, do you have money do you have money desa siz aytishingiz mumkin yes i do ha menda bor pulingiz bormi sizda pul bormi desa siz yes i do ha bor yoki no i don't yo'q menda yo'q says Maisie's father says Maisie's, Maisie's father Maisie'ning otasi dedi and it's no and it's no. Va o yok. We don't uh, demak uh, mezin otasi uh, yok javobini berdi flintga kal flintga we don't want to sell the house or the hospital we don't want biz xohlamaymiz want xohlamoq we don't want biz xohlamaymiz to sell Sell degani sotmoq degani. Sell sotmoq. To sell the house. Uyni sot, sotish, uyni sotmoq. Biz xohlamaymiz uyni sotishni. Or the hospital. Or the hospital. Uh, hospital shifoxona yoki больница. Demak, больницani, shifoxonani va shifoxona yoki uyni biz sotishni xohlamaymiz. Goodbye. Hire. Mr. Flint, Janob Flint. Okay. With the money from the Montoya coins, with the money from the Montoya coins, with the money with degani bilan degani with the money uh, pul bilan from dan the montoya coins from the montoya coins demak uh, montoya tangalari dan uh, kelgan pul bilan deb tarjima qilasiz bu yerni ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin uh, with the money pul bilan from the montoya coins montoya coinlardan ya'ni montoya coinlardan kelgan o'sha pul bilan ya'ni tangalar bilan Maisie's mother Maisie's mother Maisie'ning onasi and father uh, va otasi build build degani qurmoq degani build a new hospital a new hospital new hospital yangi shifoxona demak uh, Maisie'ning onasi va otasi yangi shifoxona qurdi build qurmoq They are very happy. They are very happy. Ular juda ham baxtli. Very happy. Juda ham baxtli. Maisie is happy too. Maisie is happy too. Maisie ham uh, baxtli. Juda ham baxtli. Oh, granddad. Oh, granddad. Oh, baba. She says u dedi. one, uh, one evening in the garden. One evening in the garden. One evening. Bir kuni kech bir, bir kuni kech, kechasi. Bir kuni kechasi. One evening. In the garden. In the garden. Bog' ichida. Demak, bog' ichida bir kuni kechasi bog' ichida uh, u dedi, ya'ni o bobo deb bobosiga murojaat et, murojaat qildi. Now we can always we can now we can always live here, live here. Because of deb gapini tugata olmadi. Now hozir endi yoki endi deb tarjima qilsangiz bo'ladi nowni ba'zida hozir ba'zida endi deb ham tarjima qilinadi we can always biz we can always live biz har doim always har doim degani always live har doim biz har doim yashashimiz mumkin yashay olamiz here shu yerda endi biz har doim shu yerda yashay olamiz because of because of because of degani tufayli degani tufayli hmm. misol uchun uh, because of me men tufayli yoki men sababli because of me hmm, yoki because of it because of it u tufayli demak bu yerda aytmoqchi edi endi biz har doim e, yashay olamiz because of ban demoqchi edi ban tufayli ban ban sababli biz har doim shu yerda yashay olamiz demoqchi edi lekin because of deb gapini to'xtatdi at that moment at that moment ban jumps out of the sea at that moment at that moment degani o'sha paytda o'sha momentda at that moment o'sha momentda o'sha paytda ben jumps out of the sea ben jump sakramoq out of the sea e, dengizdan tashqariga demak ben dengizdan sakradi e, o'sha momentda ben dengizdan sakradi ya'ni gapini hali tugatmagan edi qiz meyzi ben ben deb demak anaqa qildi hayron bo'lib mm, ismini aytib chaqirdi the old man qariya qari odam qariya ya'ni bobosi and va the girl laugh the girl laugh qiz e, qariya va qiz kuldi kulishdi laugh kulmoq then the sun goes down so'ngra keyin uh, the sun sun quyosh quyosh goes down go down the, this, the sun goes down degani quyosh botmoq degani oldin ham keldi shu ibora the sun goes down uh, keyin quyosh botdi and va they walk back to the house they walk back to the house ular uh, uyga qaytib ketishdi ya'ni yurib qaytib borishdi they walk degani walk uh, piyoda yurishni walk deydi piyoda yurmoq walk walk back degani qaytib yurib bormoq to the house uyga demak uyga ular qaytib yurib borishdi mana mana shu oxiri edi hikoyani ho'p endi sizlarga bitta mana shu yerda komment yozib qoldirish uchun vazifa beraman agar xohlasangiz albatta kommentda yozib qoldirsangiz esingizda qoladi shu ibora mana because of iborasi chiqdiyu gap borasida mana shunga bitta o'zingiz misol keltiring mana men bitta o'zim misol keltirib beraman shunga o'xshatib siz o'zingizni gapingizni kommentda albatta yozib qoldiring ho'p misol uchun hmm, I came home I came home came degani demak kamni o'tgan zamon shakli i came home men uyga keldim because of you because of you sen tufayli i came home because of you men uyga keldim sen tufayli sen sababli qani siz ham hozir e, gapingizni komment yozib qoldiring ho'p mana shu demak hikoyani oxiri edi keyingi videoni siz kuting mm, ertaga o'sha soat o'n ikkilarda mm, o'zbekiston vaqti bilan soat o'n ikkilarda e, yangi video yuklayman umid qilaman u sizlarga juda ham yoqadi agar bu video sizga yoqqan bo'lsa e, like tugmasini bosing yoqmagan bo'lsa dislayk bossangiz ham mayli agar kanalga yangi bo'lsangiz albatta kanalga qo'shilib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying e'tiboringiz uchun rahmat